Clean. Yo, yo, eh, eh. Cómo salir de la psicosis, COMO salir de la nicotina. Antes te cantaba bicosis, después me vi conmigo. Estoy prendiendo UNO de Y sí, vení, vení sacándome un flow de pa' ni maní, maní, ninguno like me Se algo, luego hasta Morris Cerrado con Iggy, con moris, Fumando blue cheese al soli Haciendo looping como Sonic 120 por la highway Aprendiendo by the highway Nunca se rompió mi hardware Hay un mensaje en tu Huawei Escrito un te quiero en tu Huawei Seguido de un verde que te voy a hacer eh Siento la presión constante, estoy enfrentándome a mi yo de antes Sé tan dependiente, tan humillante Me agacho la cabeza al instante Me cansé de ir a contracorriente Me tocaba ponerme los guantes Me tocaba ensuciarme y ponerme a sudar Hacer lo que hace a personas vulgar vivir sin molestar mm, Los míos son está. Nuestro objetivo es la Andrómeda Entro hacia la catedral Mi cuerpo desnudo pintado en la bóveda un salate en un Kelly Estoy salvaje like Manny Mi mood parece una peli Me mudo como Araceli Yo solo quiero ser feliz Navegando por tu piel y Fumando en un hotel Que mi prima no ande serie Que mi primo no ande series Y ahora sabemos cuidarnos bro Y esto no podrán quitarnos, No, no Estoy pa' la guerra aunque paga conmigo Yo soy el gato, lo sabes, no Yo soy el gato, lo sabes, no, no, no son muchos años rapeando los líos Me están golpeando, sangrando un río Sin fijarme en ellos, contando lo mío Un mundo repleto de huecos vacíos El tuyo vacío, casco de hastío Llega el estío, tú con la carita llena de nieve Que ya no te mueves de frío yo estuve en eso metido, yo estuve preso, ahora el eso me río Pero no gracioso, lo guapo que soy engañoso Fumado más de lo que peso, cagado yo solo mi paso, Me río pero no es gracioso, lo guapo que soy engañoso Fumado más de lo que peso, cagado yo solo mi paso Tu cara de cadáver cada vez más Y con la mala de vara de sparring ya la mesa es el casting Te vas pa' casa, de empastillas Si toca madera saldrás tío Tus undergrounds a mí no me duran ni un par de rounds El bar de mo, un par de más de Tranquil. Tu puta tras la mía y si Fumando verde pa' este día gris Agradezco no estar de diálisis O follándote duro en un vis a vis Una vez al mes, mi sangre fanís, Cocaína y se he comido estrés Y tu críteris con sus ojos veis Me comí a mí Easy Tú serás mi mismo de lo que crees Me voy por su curva, me mando un kiss Mejor escucharme que lo que lees Te pone más ciego que de Fish Que yo solo piso la city Presumiendo de dame en un piri Me mete marrones solo el de tu city Tu city me miran como mis isas city Ya no, lloro ah, Ya no, cojo ah, Ya no, paso de pisar el llano no tratos en rellano Fumar esta hierba rezano, sano